Никто тебя не любит так, как я. Никто не приколует так, как я. Никто не поцелует так, как я. Любимая, хорошая кто тебе сказал, что жизнь You'll be